rawet na yéen yi ñu topp ci seen émission bii di xam sa démb mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant serigne touba khadim rasoul suñu yaakaar tay ak ëlëk ñi ngi ñaanal sahibul fadila serigne muntaha mbake suñu borom yagal ko fi lol tam and ko wër diko ñaanal njabotuk serigne touba khadim rasoul gi yépp waye diko ñaanal umma islam bi yépp baye diko ñaanal réew mi yépp di ndokel ak siaré suñu jëwriñ serigne mbaki fay ak mbolum ñi mu andal liggéey bi ku ci melni serigne balla cioro muy serigne cheikh balla sambu ak suñu directeur Serigne Jibri Ndaw ak sëriñ Mbacke Mbodj waaye di nuyu baax a baax équipe bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Touba di ci jiital Serigne Ousseynou Mbodj mi ma jàkkaarlool ci wàllu caméra bi ak Serigne Jibri Xulle mbokk yi dellusiwaat nañ ak yéen ci seen émission bii ñuy wax xam sa démb di émission boo xamante ni seen xarit seen mbokk seen doom Makhtar Oumy Mboup moo leen koy présenté ma jàkkaarloo ci caméra bi Serigne Ousseynou Mbodj. tay nak ñu ñew ci dekk bo xamanteni ni bu am histoire la ñi wax dekk bu ñu wax Ndam Got ki sanki di sering ma jaxate xarijang loo ma jaxate xarijang mi sanki dekk bi tamit di ku yalla baxal ndax ndimbal mom ak sens munta passé jamononté ak serigne touba nangul ko bi ten bi palaxé ten bi bënn xéewal gi tassaro ni ñepp def moy raxaseen dab dem rotit non la def muy dem jëblu ci Serigne Touba Khadim Rasoul bi muy jëblu ji wax nañ ni yalla joxon nako wërseuk ak jur ak bayre am sax ñu wax da na and ak boori di xare ji la ta muy gën dëkk bi dafa gas ay galajeem yëpp sul ko bimu mu nak ci lako Serigne Touba digal ni ko soo àggee dëkk ba nga xamanteni mo nek ci wetu garab gu lewat ga muy ngiss gi ñu tok tay ca ciar bop jëm penku na fa sañ ci ab dëkk mu tuddé ko ndam gott ku sant lo nak bu tuddé ab dëkk ndam yaakaar naa loolu jaaxal kenn mom nak da gennul ndam ben yon ndax kenn ku nek xamna ni ma jaxate xarijang xarijang lo mi ko jur euh, balla umi morono ko jur maxtaar khuja drame ala demba senaba gay ma jaxate xarijang abdou khadir bo mi ko jur modou fatma seyo ko jur sirqu jukumba kumba ala demba senaba gay kon koku dafa bayo ci ndam yaayo ci ndam waye nak mu feeñ ci neeg bu ñu wax neegup teejeeg teejeeg yi bu njëkkoon amna luñu leen daan bakke muy dañ wax naan ab teejeeg du am ab jë ko amul ab jë nak moy ko xamanteni lo def ci lu baax wala man nga defal ci lu baax mu fay la leneen dama bëgg leral nak ni neeg bobu neeg bu siwon la bu bu ko bokk kilifa yu bare bare ku ci mel ni soxna may moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ab teejeeg la sëriñ Sidi Mbàkke Abdou Lahad ab teejeeg la xari mi ko jur xari samaane ab saatu faal faa njaay faa timbal xuri jàllo teejeeg ba ci ndaam laa sutoo ñaari yoon nag doy na rek yaay mbokkum réew mi ndax kenn ku ne xam na ni ma jaxate xari jeeg Abdou Xaadir buuba mi ko jur ak ma jaxate faaloo mi jur wàcciit mu jur Fatma ci bu mu jur sëriñ Seex sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñoo bokk Modou Fatma Sey mu Sëriñ Xuju Kumba kon loolu la bokk ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñoo bokk menn maam Modou Fatma Sey kenn la aada dem ba Sénégal Gueye dafa dem dëkk bu ñuy wax Dramé Escale aawaloo fa jigéen bi ñuy wax Xuju Dramé taawaloo ca Maxtaar Xuju Dramé foofu tamit la ma jaxate xari jang daje ak sëriñ siraloo bu sànn ndax kenn ku ne xam na ni Maxtaar Xuju Dramé moomu moo jur Siré Buri mu jur Mayib Siré mu jur ki nga xamante ni mooy Serigne Siré Lo Sanna Maxtaar Xuja Dramé moom moo jur Balla Oumy Maroon mu jur Xari Jeng Lo mu jur ma jaxata Xari Jeng léegi ala dem ba Sanna ba nag taawam boobu di Maxtaar Xuja Dramé mooy maam maami Serigne ma jaxata Xari Jeng bi mu ñëwee ndaam nag jëlaat jeneen jigéen joo xam ne ñu ngi ko jëlee ci néegu sey muy Xuja Kumba Sey ca la am juróom-ñett doom yu siiw yooyu muy Gaydel Xuja Kumba Siré Xuja Kumba Daaro Xuja Kumba Anse Xuja faaloo xuju kumba sëyib xuju kumba maam jaañ xuju kumba ak yàlla xuju kumba muy juróom yu jigéen ak ñett yu góor ñett ñu góor ña kaleen ñetteel muy sira xuju kumba mu siiw ma moo denc Fatma Sey am ci Modou Fatma Sey Modou Fatma Sey denc Booba Ja am ci Abdou Xaadir Booba Ja Abdou Xaadir Booba Ja moomu nag moo denc xari jang ci néegub tey am ci ma jaxate xari mu am ñett nag yoo xam ne ñoom ñoom ñoo bokk benn ndey muy xari njaay abdu ak ku wax ndikku Tambédou Xari Jëng Xari Samaane Absaatu Faal Faa Njaay Faatimpël Xurej Jàllo teejeg ba ma jaxate Xari Jëng Abdou Xaadir booba Modou Fatma Sey Sira Xuja Kumba Àll Demba ma jaxate Xari Jëng Xari Xari Jëng Balla Umi Moroon Maxtaar Xuja Dramé Àll Demba Sénégal doy na sëkk ni kii bu fa ba bokkee fii rek mooy mooy mbokkum Sénégal gépp mooy mbokkum réew yàlla defaloon ko tamit bi mu fekkee Serigne Touba nangul ko ak njabootam tasaaroo ak njabootu maanaam jaxasoo ci biir njabootu Serigne Touba gi mooy maam yi ki nga xamante ni moom moo di sëriñ Serigne Souhaïbou Mbacké doonoon doomi Serigne Ablaat ndax moo ma jaxate xarijal moo jur ku ñu wax maam Assaloo maam Assaloo dañ koo joxoon Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Touba Xaadim Rasuul moo am ci benn doom bu ñu wax Serigne bu Mbacké dundul ginnaaw bi soxna maam Assa ñu dénk ko sëñ Lo Galo ca mu am ci Cheikh Lo Benetal wala Cheikh Lo kon benn ci ay doomam ay sëtam yu jaxasoo ak njabootu sëriñ Touba Khadim Rasoul moo jur maam Assa maam Assa moo jur Serigne Abo sëñ Abo moomu doomi sëñ Ablaat la moom Serigne Touba Khadim Rasoul amoon na doom ju jigéen ju ñu wax euh, Assulo Fadam sëriñ Touba moo waxoon ni Serigne Modou Awa Balla la yàlla wax ñu dénk ko mu taawloo ca sëriñ Bassirou Assulo ak sëriñ Kosa Assulo mu siiw ma ak soxna mbenn darma ma demoon daarul xuddoos kon mooy mi sëriñ Kosso Astou ak sëriñ Basiiru ak ki nga xamante ni moom moo di soxna mbenn euh, ma jaxate xari jang tamit amoon na doom jigéen joo xam ne joxoon na ko sëriñ daam abdourahman loo soxna say kabalo moo am sëriñ abdou doomi sëriñ daam abdourahman euh, amoon na doom ji joxoon sëñ euh, moo di farimata wala sëñ ibra farimata mu jur bàyyi Seex Tuuba Lo muy soxna Aminta Lo mi nga xam ne soxna say bi ñoo bokk lépp waaye tamit ma jaxate xarijang mooy maami ki nga xamante ni moom moo di Serigne Khadim Mbacke Daaru Tanzil ndax soxna Ami Lo mi waajuram Baara Faddaam mi ko jur Baara Faddaam Serigne ma jaxate xarijang ko jur kon mooy maami tamit Serigne Abo Darma di maami Serigne Kara Koso Assulo mi nga xamante ni doomi Serigne Koso Assulo la buñ doon lim ay sëtam Euh, mën nañ fee yàgg lool waaye li yàlla def ci moom mooy yàlla def na euh, li ñëpp rawe daal def na ko muy jamonoonte ak sëriñ Touba bàyyi lépp dem jébbal sa bopp sëriñ Touba Xaadimu ñi ñu àndal ci waxtaan wi mooy ki ñu ubbil jataay bi ci diggante sëriñ ma jaxate ak dem gànnaaram ak jébbaloom ci Serigne Touba ak sancamam dëkk bi rek lépp la ci aju ah ki ñu koy defal moom moo di Serigne Dame Lo waaye xam ngeen ma jaxate xarijeng bi mu sancee dëkk bi sëriñ Touba da koo boole ku ñu wax Mor pend Touré sëriñ Mor pend Touré moomu nag bi ko sëriñ Touba boole moom mu ñëw ci dëkk bi li ko ma jaxate terale xam ngeen ni mag ña buñ mosaan a gis bàq bu tooy li ciy seen yitte mooy jël gàncax ji ca ma jaxate xari jëng daa jël doomam di ñuy wax xëri bàllaloo dénk ko ca mu am ca ku ñu wax euh, alaaji Seex Touré bu ngeen ngi neew ak alaaji Naasi Touré yàlla fi yàgg foofu it sëtam bu baax bi nga xamante ni émission bi ak yëpp ci moom la jaare muy Serigne Bassirou Touré ci la feeñe ndax El Hadj Cheikh moomu moom lañ dénk soxna Tahiratu moom Serigne Abdou Lahad moo am ci Serigne Bassirou Touré waaye El seex ture Touré ngeen ngi neew moomu tamit mooy bàyyi Serigne Fallou ture ak ay rakkam yëpp bàyyi Cheikh Touré tamit bu bàyyi Nassir Touré bu nekk Ndakaar moom ñi nga ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te ci wàllu bokk bi du ma ci sori yaakaar naa ñëpp xam nañ ko. Euh, mo ñu ci ñëwal mu bokk ak réew mi ak kan mooy ma jaxata xari jam ak ay sëtam yu baax yoo xam ne ñëpp xam nañu ci wa tay nak ñu ñew ndam tay lan ki kan la ñew tay ci ma jaxata xari jang ba jaxar xari jang euh, di koo xam ne macha allah fii mi ngi fii ci ndaam ni ko maxtaar di waxee mi ngi séngi ci ndaam di doomi Abdou Khadir Bouba Dia bokk ci réew mi Abdou Khadir Bouba Dia mi ko jur Modou Fatma Seye ko jur Modou Fatma Seye Siré Khoudia Koumba ko jur Siré Khoudia Koumba nag Ala Demba Sena Ba Gaye ko jur Ala Demba Sena Ba Gaye Demba Binta Géej baa ko jur Demba Binta Maxtaarub Daam Matarou Dam ak Omarou Dam ñoo bokku ndey bay ak seenu jigen Fatimata Aydara Omar biñu ñëwé biñu dem biñu joggé nak Sénégal dem dellu woon gànnaar del Sénégal di ñëw di delu mbabug loo ndax mbabug loo seen maam ndes mi loo moo ko na sax groupe mbul gu reey gu fa neewon ci mbabug bi nga xamni ki nga xamni moy mooy Amari Sabel biñ koy fal muy juroomi penc do ko dégg ci Makhtar ci maam jooju di maam mbend mbub macha allah mu koy nettali ci histoire kajoor di maam des miloo Omar daam moom nag bi ñu ñëwee wàcc Louga ñu wàcc Louga dëkk bi xiin ba ñuul mu def ay xaymaam ak i dongaam Louga di taw ndox mu bëree bari mu rëdd xayma yee Louga taw ba bët set benn ndox dalu fa sàmb bi doon ñëw gis ko daal di ñëw ci Baran Cissé maami sàmba xëri ni ko naar bi doon fanaan fii de wàllu la ndax li nu jaaxal li fi wàcc ndox biig te fu téere bi dara dara tooyu ci mu ñëw nuyoog moom ni ko fi nga fanaan mu ni ko fanaa fanaan mu ni ko dañ lay téye kon nga ñu tuddal doom di ñu jàng alxuraan waaye duñu la bàyyi nga dem ba mu yàgg mu jigéen fu mu yàgg dañ ko fu mu nekk euh, nit fu mu bëgg mu yàgg fa dañ koy may soxna dem caarin jël jarbaatam awasaar may ko ko mu taawloo ci tudde ko Barane Cissé muy Barane awasaar ak Demba awasaar Barane awasaar moom mooy maami ba tey ki xam ne mooy sëñ Modou Moustapha ndax Barane awasaar moo jël yelu yuus am ca Matar naar yelu yuus ak antuloo yelu yuus ndax sëñ Modou Omar waaye dafa sëtu ci ba tax naa léegi jël tóoj mën dumbe am ca mëdun mbay tóoj mëdun mbay tóoj jël binta faal am ca taf si matar binta mu jël xarima am ca soxna Minata Lo ak aminta faal ak aale loo soxna Minata Lo dem Touba jox xaadimal Moustapha moom ca sëñ Modou Moustapha dem ndoj am fa sa kër sëñ Fall euh, am fa si Abdou Karim moo dem ndoj moo dem euh, ndoj sëy maanaam aminta faal moo dem ndoj sëy am fa moor ak Ablaye ak ko sëñ Fall am fa sëñ Karim mooy taw sëñ Fall aale loo mi mu bokkal ndey ak baay jur Matar aale mu jur soxna Faati aale jox ko sëñ Baara moom sëñ Abdou Aziz Baara moo jur sëñ Abdou Karim Mbàkke Baari moo loolu di Maxtaar li Omar Maxtaar nag bi mu delloo mbubu nag moom nag dafa jël eh, moo jël moo jur Demba Binta Géej ba Demba Binta Géej boobu nag moo jël Senaba Gay ca jëm mooy gay am ca aale Demba Senaba Gay ak Njaay Demba ak Mbërgu Demba ak Njuga Demba ak Binta Sëy eh, muy ñeent ñu góor ak kenn ku jigéen kii mooy maam sëñ Tuubaa muy mburgu demba ba seen a kii di maami Alaaji Malick muy njaay dem ba seen kii di maami si ndaam Abdourahmane Lo ak Farimata Lo muy njuga dem ba seen a bëggay ñu bokk ndey ak baay ak xam si ne nag mooy àll dem ba seen a ba seen moom nag dellu ngët say kër maam jël fa xujja kumba am ca siré xujja kumba ak gaydel xujja kumba ak sëyib xujja kumba ak andase xujo kumba ak falo xujo kumba ak yalla xujo kumba ak daro xujo kumba ak mam jañ ñu bokk ndey ak bay sira xujo kumba jël fatma batay dañu ngeur sey jël fatma am ci mudu fatma ak mor fatma matar fatma bo gisee mag ñi ni daan jël dañuy dem rek ci mbokk lañuy delluwaat fatma sey am ci mudu fatma ak mor fatma matar fatma mudu fatma sey mo jël falo am ci ma jaxata falo waye mo mo jël ma jaxata falo nak ak ali fatim ndoki ak busa lo ñoo bokk ndey bay Ali Fatim ki moo jur Njaay Loo Njaay Loo moo jur Alluy Loo fii ci ndaam gi ak Alaaji Malick ak Serigne Badem noonu lañ ci bokkee waaye busaloo bi ñu bokkal ndey ak baay moo jur Maguette Loo Maguette Diop ak ki nga xam ne mooy soxna Fatima Samba soxna Maguette Diop moom moo jur sëñ Cheikh Cheikh Anta Diop Fatima moo dem kër sëñ Gaawoon am fa sëñ Moustapha Ceytu kon noonu la ñu bokkee foofu ci ndaam googu ma jaxata faalu moom ñu donc roqee mbaru moom ca waccit waccit dem kellal joom jox amadu ma xuraja moom ca morocin ma ca Touba mu dul waccit càmmiñal Fatma soxna Fatma màgg baax ñub ko Touba jox ko sëñ Mourou Moussa moom ca gaynde Fatma càmmiñal Xadijatu noonu la ñu bokke ci réew mi muy faalo muy maanaam Modou Fatma Sey Modou Fatma Sey moomu nag jël buuba ja am ca Abdou Xaadir buuba ja Abdou Xaadir buuba ja moo jël xariloo muy xari balla xari balla balla mi maroon a ko jur balla mënu ummi maroon njaay mi maroon Matar Khoudia Dramé leen jur Matar Khoudia Dramé ba tey àll dem ba seen ba ko jur moom day delluwaat foofu mu jël ci mu am ca nag ma jaxata xari jang ma jaxata xari jang moom nag dem dëkk ba naan ndaam jël fa fat daam fat daam moom fa jël nag ma nga euh, ma maam ma nga jóge woon njaay jàmm ñaan sa kër maam ndax ma jigéen nguñu maam moo jóge njaay jàmm ñaan ñëw ndaam kër Modou Fan ma ma jigéen nguñ nag Matar ma jigéen nguñ ak fat daam fat daam moom nag moo ñëw fii ñu jox ma jaxata xari jang mam ci abdou faddam ak modlo faddam ak bara faddam ak son asulu ak son sodo kunt abdou khadir abdou faddam mo jur alhaji mbay fabran mo jur bay sidilo lo ñep ak basirou fabran bok ndey bay mo jur bay bar mi ngi dug legi ci kërëm ah, masha Allah ak euh, manam ah, njabor gu bare bare masha Allah xam nga lepp du ci xaj da ko liman nonu bay ala modlo fabaran batay ñu bok ndey ak bay mo jur bay jili lo touba machallah ak eh, abdou abdou fadam ak mudlo ak bara fadam ak sodou kunta sohna sodou kunta modum khourou mbacke am fa kan serigne serigne moustapha jaxate waye sohna sulo nak mi bokal nday ak bay deg na li nga wax ko mo dem daru musi ke serigne modou bal am serigne basma ci karatie sohna ben darma ak ko sa sulo waye serigne modou kara sohna ben abo sohna may soxna sumbake ak assane machallah muy ño xam ci la di dëkk bi ci dëkk bi euh, ki nga xam ni ci la nak batay ma jaxata xarit ak mom xam nga euh batay mo jël euh, isa am ci cerno isatal ma jaxata xarit ak mo jël ci isatal am ci cerno isatal ma sha allah euh, mu jur cerno isatal mo jur bay bay bay bay seigne bakelo gendarme nga ni ci asu asugay ko jur asu mi ko jur ma nga dek ngeenu matar bay sama kër mam dafa na mbaylo gis na ko fi ñu bokk nday asu gay jur ko waye mbaylo mom nak abdou khadir ko jur di histoire abdou khadir bayam da ko jur ba pare tuddu ko tawum tuddu ko ay mbay fa baran muy mbaylo mi fi ma sha allah gis na ko fi léegi njaay dem ba sene ba gay mi bokk al dem ba sene ba gay nday ak bay ndax wana legi ni la ma jaxata xari jang modou fan ma sey ko jur modou fan ma sey Ah, kii yoo ko jur ah, ah, Siré Khoudia Koumba ko jur yaa ngi dégg ma jaxat mi nga xam ne si la moo jur ñi ma wax léegi kii la kii moo kii moo ko jur Abdou Khadre Bouba a ko jur Abdou Khadre Bouba Dia Modou Fane maa ko jur Modou Fane moom mi ko jur Siré Khoudia Koumba ko jur Siré Khoudia Koumba Aly Sénaba Gaye ko jur Aly Sénaba Gaye ak Ndiaye mi nga xam si mooy maam El Hadj Mandax Ndiaye Demba Sénaba moo jël Koumba Thian am ca Armlo aram loo moo dem kër sa andee na wele am fa Dramane wele Dramane wele foofu moo jël Farma Diop am ca Bakar Farma Diop Bakar Farma Diop moo jël Mbote Faye am ca Fawad wele wele jox ko sëñ Ousmane si moom ci mbërgu dem ba seen ba ngay jur Balla mbërgu mu mu jur saliloo mu janta sali kan jox ko ballay moom ci Mamour Sali jox ko Maam Jaara Busu moom ca Mamour Jaara borom Touba njugo dem ba seen ba ngay moo jur Matar njugo mu jur Samba Soxna mu jur Modaw Jama mu jur sëñ Daam Abdourahmane Lo ak Soxna Farimata Lo Soxna Farimata Lo moo jur sëñ Mat Jee serigne mat jëm mo jox soxna khadim bakki kon khadim bakki lañ jox serigne salou mom ci serigne cheikh mom serigne salou non la bokke kon ak eh, ki nga xamne moy ma jaxari xari jël binta sey si mi jigen nak mo fatim jeng am ci ngone eh, mo eh, mo binta sey mo fatim jeng mo jur ngone touré mu jur kumbalaw ben jay ak kure jay ak xuju jay kumbalaw kumbalaw ben jur maram xacc mu jur lawbe touré mu jur absa lawbe mu jur fati isa ak ndumbe xere aminta njaga fati sa jur mam cerno ak soxna minta mbake ak soxna fatu bintu ñu bok nday ak baye soxna aminata mbacke mo dem kër seigne dabo rahman lo am fa soxna aminata lo soxna daba soxna khari soxna asulo ñu bok ndey ak bay soxna aminata lo mo dem kër seigne modou mustafa am seigne mbacke madina ak soxna maryam soxna asulo mo dem kër seigne fallu am fa soxna mbenn mom seigne fallu soxna khari lo mo jur modou khari abdou khari ñu bok ndey ak bay ak soxna mbacke soxna mbacke mom nak mo dem deug ba nan keur mbarik am fa mam fatilo mam fatelo mom nak lan jox ki nga xamni moy mbari ah, ah, ablay senabolo mom ci ndey senaba moy eh, aw serigne boub non la bokke ak ñom nonu ci fi nga xam ci la moy ci degu man man mam ciorno bobu ciorno mam ciorno nak jël jël isa jeej manam dem jël jox soxna bal ndax dafa dem ak nijaam ndax soxna fat isa ak eh, ki nga xamni moy meyib ño bokku lepp meyib ñu soxna bal la mu dem kër ci nijaam jël soxna soxna bal am serigne mo daw bal la ak cheikhaw ball ak fatou bal fataw bal ñu jox ci am satu jaxat mom ci soxna sek ab satu soxna sen jox serigne soy mom sen cheikh sey ab satu jox sen lat mom ci abdou samat mu tel marel waye nak al demba senama gene bimu amé juroom ñet doom yoy muy muy siré ko jukuma min wax legi nga xamni ma jaxata ci la genn ak seyib ko jukumba waye seyib ko jukumba batay ki nga xamni ci la moy ki da ci gennat euh, ki nga xamni moy euh euh ki job mi wax legi euh cheikh antou job da bokkar ci seyib ko jukumba seyib ko jukumba xam mo jur modou seyib Modou Seye moom moo jur Souley Mbaaco moo sañ ci dëkk ba naan kër Souley Souley Mbaaco moom moo jur Faaloo Souley Faaloo Souley moom moo jur ba tey Maguette Diop Maguette Diop moo jur ki nga xam ne mooy seexanta Anta Diop Maguette Diop nag ak Fatima Samba bokk ndey ak baay Fatima Samba moo jur suñu Moustapha ci kon Cheikh Anta Diop dafa ci Siré waaye dafa sëtu ci Seyib Xujokumba muy ñaari yoon moom Cheikh Anta Diop moom mi ngi tudd si nga xam moo daan nekk di politique. alhaji mbay fa borom mi bëggoon ko tudé nako cheikh dom mo tudé cheikh ant lo dafa dafa dafa bok ñaar yoon day setu sire di setu seyib ku jëk mo mom mo jur mo jur modou seyib batay mo jur abdoulaye fa bint abdoulaye fa bint mom manam mo jur kharilo kharilo mo jur señ dan kharilo waaw señ dan kharilo mom señ modou musa sey setu seyib jëk mo la wa su layla xir ga yalla ku jëk mo jox ko sa xewar fatma mom ci amudu yalla ak aminata yalla amul yàlla waykat neen lu mu jur garmi la aminata lu lum jur walu yu la amul yalla mo dem jollof jël fatim ko am ci seynou bu job ñu ne loko jollof den ko pen nañu te mom ci àll buri aminata yalla dem kokki kër njaga sa am fa ndaag ak marema xarimam pen do ya ak mu domint xarimam jox yóbbu ko dekk la joxu mu ndak jane mom ci yaba yaaba xarimam mu do xat ñëpp ko ñom re joxu bint mom ci soxna mente lo aminata faal ak lo ko legi soxna mente lo muy seigne modou soxna mente lo mo dem touba ñu xar musa mom seigne Modou Moussa seigne Baara dama koy fofu ci Omar fi ci Mana la manam mo sëtu ci ñaar yoon gaydal ko jukumba mo jur Balla Cokket mo jur Ali Sali Ali Sali mo jur seigne Cheikh Morlo seigne Cheikh Morlo mo jur adam Lo moy mam ismaïl Lo adam Lo mo jur ismaïl Lo mi way di gaydal ko jukumba seigne Cheikh Morlo walu yo ties moy mamam euh, euh, Balla gaydal ko jur mo jur dam ko ak ak ki euh, ko ñoo ñëpp gari ko jokkumba leen jur ndax tay gis na bo nee tay soxna isa job mi nga xam nañ ko ñëk jox la Dior mom ci morissa sa raxan jox ko dam fu jëjëb mom mom gaydel mom sëñ modlo isa Issa ibrahim am sorok Abdou Karim ñu bokk ndey ak bay waaye jox ko sëñ Massamba xam nga bam joggé ci la Dior ke sëñ sa Rasel lam la dem am fa sëñ Massamba Issa Dieye moom mu jógee la la la ko ki jël dam xuja jëbu am sëñ modlo isa ak am sorok ak Abdou Karim ñu bokk ndey ak bay ñu sorok euh, gaydel xuja kumba faaloo xuja kumba mo joggé ndam dem bel xoram fa joran faalo Joran falo wara mbel xor wacc peex gi am fa mori joro kumba galo tal ak farmatal farmatal li ñew lugo ñox balla baram mam jëm mom ci mudun ñox mbayaram geey mom ci mudun xuja farmatal ak ala farmatal ak baran aw farmatal mbayaram geey min ko joxon nak balla baram mam jëm ko jur balla baram mam jëm mom batay moy mam si mu daw balla mo jël mam jeng ak mo jël mam jeng mu dem kokki mam jeng fat balla aw dem bor xam moj mom balla baram mam jeng leen jur Ah, yalla ko kumba wax ko leg ande sek xujo kumba joge ndam dem ngik am fa mu anta sek ak seer ak astafal binta fal xujo kumba xujo kumba dem ko keur ma sambanta ceebu am fa mor xujo kumba mo bin mu kokki mor xujo kumba mom mo jël ndak job waye ndak job mom mu jul batay njage sa ko jur da ngay rek ñaan ndak ak mare ma xir mam pendu bu ya, aminta yalla waye njage sa ko jur ndak job mom am ci ma samba gad ndak ma samba gad ndak jël mare ma jaan ci mor njandam mu jëm dañ am ci soxna lo jobu cheikh jo fatima samba sono lo dem tuwan ci xadim musa mom ci mur musa baram nata ma daan bind ci jawu kon manam nonu lanu deme ci ñooñu faalo ko jokumba mo jur musa daaro ak ay miru daro, musa daaro mo jul ma jaxata kala ma daan ta kajor ak bol muy mam ci adi touré mom batay fofu la la day ñëwaat fofu ci muy daaro ko jokumba waaw mo jur musa daaro mu jur mu jur ma jaxata kala ma jaxata kala batay mu señ bay jaxate batay xam nga mu ñëwaat foofu ci ci ci ci ci ci ci ci fu daaru xujukumba mbokk sira xujukumba ndey ak baay muy sira xujukumba ñëw na faalo xujukumba ñëw na daaru xujukumba ñëw na maam jaañ xujukumba moo dem aafalay am fa sàmbalay maam jaañ muy aafalay muy maam jaañ xujukumba muy jigéen faalo xujukumba moo dem mbell xoor arse xujukumba moo dem ngiig am fa mu daan sekk seer asa faal ak binta faal xujukumba xujukumba moom nag moo dellu kokki kër ma sàmbante ci am fa xu xujukumba waaye binta faal mbokkal ndey ak baay moo ñëw lugo am fa modu binta modou bintu bam fu joge nak la dama ñom rek jox modou beto mo am ci taf ci matar bint bint fal moma len jul ak ser anta sek ñu bokk jënd ak benn bay anta sek jokum ba len jul kon lolu muy al dem sen ma gay muy sirexu jokum ba ak gaydel ak seyib ak anta sek ak falo ak yela ak daro ak mam jaaj non lan demé ma jaxate moy senegal boy wax senegal fep moy senegal ndax moy kokki moy fep ndax xam nga ñu sant lo bo demé fep ñofu dugg fepp da ngay da ngay da jek jek duggu ben ki ñun la ak ah, ki nakate xamoon sax ni non la demé ci ci loyen gi nak loyen dafa yaatu ni ki yaatu non la demé ndax xam nga tay bo ñëwé ci euh marun bay toj toj mu lumbe ko jur toj mu lumbe mu ko jur ak and dik ak ciané ño bok ndey ak bay lumbe leen bi mu lumbe leen jur mu lumbe lumbe sek ño bok ndey ak bay mu lumbe mo ju toj mu lumbe and dik ak ciané xam nga caana moo dem caana am foofu sa sa mu dem sànq am fu mati sànq mu dem aaf am mu kalsum mu jur mati ñang mu soxna aw busa mu jur sëñ aw busa kon tooñ ma ndumbe ak anta dikke léegi nag tooñ ma ndumbe nag ak ndumbe sekk mu leen jur nag ak fërimata sekk ak gay sekk ak kumba sekk ak ñoo bokk ndey ak baay kon ñooñu da ngay duggaat ndax dañuy dem ci cekkeen la ñuy jóge waaye dañuy duggaat kokki muy loo xam si ne histoire la boo am solo moom ma jaxate daal comme ni nga ko waxee mooy Sénégal boo ko boo ko boo boo ko waxtaanee waxtan nga rew mepp ndax senegal bo fi waxtaan genn fi ci ci ci coomarub dam ci waxtan joge ci naari joge ci gannar day serif da bokay way da ngay dem ba ci àddunaan omar dam ñoo bo leen dee way da ngay dem ba ci fatimata bintu ya rasulullah nga joge fu ñew senegal ñu bax ñepp tay ñu dugg ci biir kër googu ci kër xam ci la kon ma jaxata xari jël wax moy moy moy senegal da dem dam ñaar yoon ndax li tax dem nañ dam ñaar yoon moy ma jaxata xari jëng ko jur xariloo xarit Balla Balla mi mënoon na ko jur Balla mi mënoon Ndiaye mi mënoon ñoo bokk ndey baay Ndiaye moo jur Galo Yacine Mboore Galo Yacine Mboore moo jur sëñ Lo Galo sëñ moo jur Cheikh Lo satrakom moo jur Thierno Lo ministre foofu lan bokk xarit Lo xarit Balla moom nag Balla mi mënoon Ndiaye mi mënoon Matar Khoudia Dramé Matar Khoudia Dramé àll dem ba gay nga ne ma jaxata xarit jang Abdou Khader Bouba Dia Modou Fatma Sey Siré Khoudia Koumba Siré Khoudia Koumba àll dem ba Sénégal gay kon day dem day demat ci al dem sen bëgg ñaar yoon yo xam ci le manam ma jaxate da bokk fofu ak ñu bokk ñëpp ma ngi deglé yang ko don expliquer ñeneen ñi ñi nga xam ci le ay ala Cheikh Touré nañ ci démé ndax moy ni nga Mor Pend bi du mom mu mu jël xarilo xarib xaribal bàll ma ma ko tudde yaam manam xari xari xari ba xariloo mi ko tud mu mu am ca kii si euh, ba ala Cheikh Touré ma ci ngeen ngi ak nasib Touré wax nga ko léegi waye xari mom tamit mo bokk ak bu busa busa busa ma bokk bu sa ndey baay moo jur Elimane Fall mu nekk cee ngeen ngi neew defe naa ñett la woon sax mu ngi noonu kon euh, Cheikh Ala euh, ma jaxate daal euh, Matar mooy Sénégal gépp ndax mooy sëriñ mooy boo duggee tuuba Ndaam ak Kokki ak ak Mbakol ñooy Sénégal ndax ñooy Saxewar Fall ndax Saxewar Fall ba mii sax bi nga xamante ne dafa dem maam Matar Ndoumbé Diop tuubal ko. ba nango bo bo ma sa taxaw mom ko dang koy yalwaan tumuran ko pour defal ni limi wax ni tuub gi sax nekkul dëgg ci mom mu dem dekk bu dekk bu ma sa dem taxaw yef pod rek bu ma sa dem mom ko rek yor fa pod rek di yalwaan ba def ko atum yalla mu xam ni mu def dëgg na ci la ko tuubale naan ni ko nak da ngay jël doomi soxna moo tax nag mu dem jële yalla ko jikko mu ndax jëlon na bobu soxna ñaan kandi boro ba pare am ci mudun soxna ñaan ak bintu soxna ñaan ablay soxna ñaan ci soxna ñaan jël nak yalla ko jikko mom am ci amul yalla aminata yalla umur yalla mo sanc kër amur yalla amur yalla moom mo jur sama maram xeya sama maram xeya mo jur mu dafaati umma mu jur mor soxna job mu jur jor job mu jur mustafa job ministre maire Louga fofu la bok di sëtu amur yalla waaye amur yalla mom batay mo jur mo nga bu job Seyna bu job mo jur alburi alburi moo tax dafa demaat jël gañsiri mi bok ak soxna mbey Kumbel ak Amadou ndey ak bay am ci Sidi mu jur bara Sidi ndjay nandaw la la manam kon non la xam ci le matar jërëjëf alaaji ma sambu jërëjëf mbokk yi yaakaar naa yow ku la déglu te taataan bu baakha a xamni boole nga ma jaxati xarijang ak réew mi xam nga ni ma jaxati kon mom moy Senegal. ndax ku bax ci réew mi rek bokk na yow wax naa ni dem ndam ben yon rek doyna waye dem fa yon nak mom euh da ngay rew waxtane sax parce que yaay doon senegal yaay yaay réew mi te yaaka na ni ko boole réew mi yëpp ku xam ak bok wala ku xam dara xam ni ki di ma jaxate euh moom mom modi euh, kon alaji ma samba yowit di bejgeewal di communicateur bu lugo te ku la Euh, wax dëgg yàlla yaay baj géwél ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu santloo te nga xam leen bu baax a baax a baax du ñu dañ bu mukk di sant ak a gërëm sëriñ Basiirou Touré moom soxna Taayiratu moom sëñ Ablaat waaye sëriñ Basiirou Touré euh, alaaji Seex Touré mi ko jur wax naa leen ni euh, bi sëriñ ma jaxate xari jàng sancee dëkk bi sëriñ Tuubaa da koo boole ak ku ñu wax moo Penda bi mu ñëwee fii nag ma jaxate jox ko doomu xari Balla mi nga xam ne moom la tuddee ndeyam maa soxna ko léegi moo am ci alaaji Seex Touré ngeen ngi neew ak bàyyi naa si Touré kon seigne basir momi di nit ku bax di seutub seigne abdoulahat ndake waye di seutub seigne ma jaxata xari yang kon ñu koy sante bu baxa bax te diko geureum te diko ñaanal ki nga xamanteni mom lañu wara jox cadeau gi muy seigne damlo mom baye jirilo mom seigne modlo ma jaxate waxna ko muy ubi, dama len ni limay ñepp moko may muy deg xewal gu bawan sawan war aduna nga fekke ko yalla def nga bokku ca muy jamononte ak seigne touba nangul ko doyna doyna sens képp ku def loolu rek mën nañ laa waxtaane ca loolu daloon na borom dëkk bi muy Serigne Madiakhate Khary Dieng bi mu jamononte ak ñu Touba wax ne ni waajuram euh, wala book sëriñam moo ko xamaloon ni ko euh, am na kuy ñëw kooku mooy sëb cër kooku mooy yilif jamono ji mooy yilif euh, adduna bi yëpp nanga dem nangul ko bi mu jamononte ak Serigne Touba tamit bàyyi na lépp lu mu nekkoon dem jébbal boppam Serigne Touba Xaadim Rasul duma ci xuus dama ci and ak dom bu baax bi nga xamanteni mom modi di Serigne Damlo mu wax ni digeunte Serigne ma jaxata xari jang ak Serigne Touba Khadim Rasoul sun yaakaar tay ëllëg muy tay ñew nga dekkum ndam daru di dekkup ak serigne ma jaxate xari jeng lo di cheikh jaxat lo nga xamantene ni mo sanc dëkk bi ñu nek tay cheikh jaxat nak mi ngi gané aduna ci atum 1854 wajuram serigne abdou khadir bouba jala yakana lolu ñew ngeen ci ba leral ni mbokk ci al senebagay serigne abdou khadir bouba ja moko yar waye dafa téla dafa téla tago ak mom téla nelaw Ah, sëñ ma jaxate nag teel a doon sëñ Abdou Xaadir ca barke ba ak xéewal yu bari ya ah, loolu teel koo gane si lool àdduna teel ko wuyu lool mu doonoon ko am jom nag teel a doon ko xam ne kuy défendre boppam la ndax xam nañ ci ndawam la tàmbalee ànd ak yenn ci buur yi ku mel ne Alburi am na xare yoo xamante ne ànd nañ ko xare ko waaye loolu diir bu gàtt la ci def daal di sóobu nag ci yoon wi nga xamante ni ci la fekk ay waajuram mu yoonu xaadir cheikh morlo mo donon ab serignam ci la jele wirdu khadir waye ab dir cheikh morlo mom mu jebulon xamal ko ne ko yow kat ko tedd ki cheikhuna cheikh amadou khadim mo yor sa mbir dañ ko yobbu ci geej gi waye waxtu accès bu la ca kenn jitu lolo tax ñu ne bi señ bi joge ci geej gi ñew sànnoo si am mag ño xamantene ne foofu la señ ma jaxata joxe serign bi bopam waye joxe ko ko nak ci circonstance bo xamantene lu jafé la ndax ko xamantene li nga war am am nga ko ci xéeti teranga ak ñu la wër ak dëkkuwaay boo xamante la nga soxla yëpp ci ay xéewal ña nga fa nga xam ne bu doon àdduna képp ngay dàq dootoo ko jóg dootoo ko wan ginnaaw di wuti lenn mu xëyal nag wan ginnaaw lépp xam ne àdduna day jeex te loo ko jox ñàkk nga ko te dootoo ko dab mu fas yéene nag fàggul ëllëg fas yéene jox boppam koo xamante ni mën na koo dimbali tey ak tey ak ëllëg muy Cheikh na Cheikh Amadou Khadim moo tax mu jox ko boppam ca Sànnoosi ginnaaw ba ko defeet daa daal di soobu nag doon taalibe bu dëggal ndax ginnaaw Sànnoosi bi sëriñ bi demee gànnaar it wax nañ ne fekk na ko fa yoon wu siiw waxante ni bi mu dem daa gas ay gàllaajam suul njaboot gi mu ne leen ku ko ci mënta xaar mën ngaa dem ndax moom du wàññeeku te gisul ki muy seeti muy seexu naa Seex Ahmadul Xadim lax wax nañ ne coono yi mu jànkonteel ba egg ci seexu naa Seex Ahmadul Xadim ba àggee daf ne ko kat ma jaxat dara matuma leeral dara matuma leeral ndax sa loolee ngay suul ba nga koy suul muy gàllaaje maa ngi jàkkaarloog yow am ci moom taxsiis lool ndax eh, amna andal ñu àndal ñoo wax nañ ne kat jamono jee ñoo ñoko sut alluwa ba ñooñu sax ba ñi dem ci yoon wi doon nañ wax naan señ ma jaxati mi dañu japp ne barke bi mu yor suñ demee buñu señ bi seexalee dana koy jox ab ab talibé bu ko defee eh, eh, suñ mbir dana mën a baax ci mom bu baaxa a baax dogal bañ éggé gannaar wax nañ ne ñooñee fam leen dalal lu mi joxé day wax ne demal jox ma jaxati ak ñam andal té ñoo ñoo ñoko sutoon alluwa kon lool ak taxis la go xamanteni suñ borom moko defal ci Serigne Touba lol nak bam joge gannar sëñ bi daf ko seexal bim ko seexalee ne ko na nga dem bo demee dekk bobé nga nek nang ko tuxu ta sanc ci wet gi féete ak man muy wetu gannar gi ci garab gu leer ga muy gi gis géenu teg loxo tay mu ne ko ci garab gu leer ga gi gis lu am historique la da wax nañ ne bari ci yoonu murid kilifa yoo xam ne fanaan nañ ci gis gi loolu am na mag ñu ko wax lo gis gi xëy na nag loolu am na secret bo xamante ni moo taxoon ñoom ñu def waaye loolu amna na ci lii nag mooy garab leeb gi nga xamante ni moom la euh, sëriñ bi joxoon tegtal sëñ ma jaxate ne ko na nga sanc ab dëkk te tudde ko ndaam daru gii nga xamante ni ci lañ nekk tey ginnaaw bi ko def nako muy tool yoo ni fi lay liggéeyee di yar ay nit di jël aw ñaqam di ko yur Serigne Touba waaye yemul ci sanc dëkk bii rek dafa sanc yeneen dëkk Karaatiyel moo ko sanc ab diir ginnaaw ba lañ wax ne la ko doog a jox maam Thierno ba mu fay jóge euh, am na ci côté Mbour fu ñuy wax Sandiara foofaat wax nañ ne tojoon na ay tool di fa liggéey di yut Serigne Touba fu bi mos a nekk fekk na ko fa bari na ci njabootam ñoo xamante ni céyeen la leen joxe ku mel sëñ Abdou ak sëñ Mat wax nañ ne céyeen lañ leen ko joxe waaw am na ci ñoo xamante ni njaareem Ah, seigne modou assadia ku melni bam bara wax nañ ma bara ci la bok am na ci ño xamanteni ñi fekkewul ginaaw mit ñi ko fi wutu jox nañ leen cheikh mustapha kon ak njabotam yépp ci yoon wi leen joxe ñi xamne njabot gu jigen lañ nak wax nañ ne ñi ku ci mësa dem keurit ci ndigalu seigne touba ngay dem kër ba ci soxna asulo wax nañ ne bi mi dem kër da am ku fa ñew di wax seigne ma jaxate ci mbiram mu ñew ci seigne touba laaj koko Euh, koka ñew ci seigne euh, touba diko wax mbirum seigne ma jaxate ci soxna sulo mu ne ko xaaral ma dugg ci bir laaj ko sunu borom bam duggé genn ne ko astulo mod aw ball ko seigne borom tanal nga xane ne soxna astulo ki tanuk seigne touba kon la démé keur seigne mod aw ball wa ñi ki dess ñëpp non lañ démé damay bañé lim di joom waye njabootu seigne ma jaxate gu jigen gep ci ndigal lañ démé keur ndax seigne touba dafa wax naan ma jaxate def luma yegul du def yegul ta jiko mourid saadix la yoron ndax luma sa yor joxnako na bi lum mu jur jebal nako ko bi fofu nak ci la ak talibé mané yam lo jur joxé lo yor joxé lol señ ma jaxaté suñ borom défalon nak ko bu baax baax ku ñuy wax Baye Cheikh Touba néna na ma señ ma jaxaté bokk na ci ab liggéeyam daana wéccé ko alcorane ku bind ab kaamil ba noppi ta bako koo wecceeku daana ko wéccé ko ko dajalé bu ko défé euh, dajalé bam doonub lim mu jël ko yut ko yut ko señ Touba ndiaram né dama koy jox borom ki mom alcorane la ko yut wax nañ né señ bimu ñëwé ndiaram njaaram it jàkkee diine ak señ Touba nim fonké julli lolu ki tax ci seigne Touba defal seigne jaxate man nañ ko lim bim ñewé ndiarém euh jakkay diine nga xamné waxtu juróom ni ko euh, Touba fonké wax nañ né jakka joji seigne ma jaxate la ko njëkk a lo seigne ma loo perom ma ca kanam mom moko fétañ o seigne ma loo ma jaxate doomi seigne ma jaxate néna mo fétañ per moma ci ndigalu seigne ma jaxate ndax mom la ko sëñ Touba joxon seigne Touba mom la ko jox ne ko na la ci Makumba kébé mom kër kabu dimbali Makumba kébé seigne Makumba kébé mok seigne ma jaxate ño and liggéey bobé loola ay taxis la wax nañ ne bokk na ci taxis yi ko sëñ Touba defal it bu ma saan ñëw sëñ Touba bari na ci ñoo xam ne mosu leen a dalal ci biir këru njaareem gi waaye sëñ bi yaxte moom gi la daan biir néeg yi ci kër njaareem gi wax nañ ne ci lañ ko daan dalal loola kon taxis la goo xamante ni xëy na sëriñ bi xam la tax mu ko fa mu ko doon defal euh, am na ko ma masa nettali ci mag ñi ne euh, wax nañ ne bu fa masaan ñëw sëñ bi day yónnee ci biir néeg bi mu nekk euh, ndaw yi dër dëri ba dañuy mujj wax naan kan moo nekk ci biir néeg bi ndax ju ko sëñ Touba jox loolu nag taxsiis la ak ndimbal loo xamante ni yéeme na waaye sëñ ma jaxateet li ma la ko waxoon léegi njaboot gépp noonu la leen delloo sëñ Touba njaboot googu suñ borom defal ko ci barke sëñ Abdou Khadir loo mi nga xamante nii moom lañ doon wax léegi wax nañ ne biñ ko sëriñ bi di jox sëñ Touba da ko boole ak daaba ju sëf pepp ba mu fees ak ñetti téeméeri nguur sëñ euh, Touba ne Abdou Khadir euh, sëñ Mbay Jaxate lala suñ borom booleel ginaaw bam ne da ngay dem and ak cheikh mustapha ba ngone wax nañu kérok cheikh mustapha la seigne abdou loy yeen dol ba ngone mu dess wat ki serigne bi serigne nako ku ñuy wax euh, mbay jaxat la suñu borom bolel ma nga sinu khali dama koy toplu alquran demal fekk ko fofa waye nak ne mba dang fa mëna nek ndax bar nañu febal ñu bayyi ko fa cheikh abdou euh, khadir nako boma ci dimbalé na fa man nek seigne touba ñaan lat ko mu dog fa dem wax nañ ne kérok bam fekke seigne mbay jaxate sinu khali neena taxaw lopp waxtu ci buntu bi di wax assalamu alaykum seigne mbay jaxate wuyu ba mat waxtu mu do ko addu mu dugg ci biir neena bi mu toogee ci room bi toog sañ bay jaxat neena feli ci room bi sama bopp bi lañ agsi ma xam ne dugg naa ab liggéey nag waaye euh, Baye Cheikh Touba neena la ko fa sëñ Abdou Khadir lo njëkk defal mooy doom bi sañ bay jaxat daan taal daa def ab ab jal ba tiim ko tiim sañ bay jaxat neena loole la njëkk jël tonni ko leeñum leeñ ci biir néeg bi sotti ci doom ba maasale ko loolu la njëkk a liggéeyal bay jaxat nekk fa nag ba am fa samp fukki daara ak ñaar te kenn mus faa lu ko jiitu fukki daara ak ñaar sëñ Abdou Khadir lo sampal nag loolu taxis la Euh, taxis gi tax makoy tudit tuddit ci bir njabootu seigne Touba wax nañ ne bam fa nekké at yu metti yoy ba wax na ne ci manu gi seigne bay jax don testé ci mom am na bis boo xamante ni dénk ko ju sukar boo ni bàyyee ko moom lu ma ñetti at ju sukar seigne Abdou Khadir ne bama ma ba don ju ak man dama ko ñew ab teori takk ko ci ndigli def ko ni may defu téré ba mat ñettat mu ne ko ana lama la dénkoon nee na sëñ Abdou bi ko mu ne ko ak Abdou Khadir ni la waye nak seigne Touba nak mo tok bam yag mu laajte ne ana doomi ma jaxate jeñ jeñkon mbay jaxate ñu ne ko ma nga fa ba legi mu ne kon mu ne nañ mako wol ndax kene wara waratu lek aw ñaqam ñu wo señ abdou khadir lo mu ñew and ak señ bay jaxate señ bi ne ko abdou khadir lo mi rek la lay doye dama lay xamal ne la yalla gërem nako yonent bi gërem nako gërem nako may laaj nak yow fo ci toll neena mu genné ci posam wayum defon seydou khadir lo diko tari diko tari ba señ bi ne ko doyna na daal di koy joxop teewri ne ko fo nekkat na la fa tit na la tim ne ko defal na la ca ndaam goge lu gën la ci ndam ya kon ndaam gi la ca la gën la ca ndaam ya dafee daje loolu it am naa ci beneen seede li tax ma wax ko sëñ Maxtaar Diop Cumpu ku ñëpp xam la Daaru Xudoos dama ko daan dama ko siyaare mak sëñ Bàkkeloo mu ne la mu ne ma seen ndaam googee mber ma la ci ndaam yi ba ma déggaatee xista bi laa xam ne mbere ma joojee muy wax la ko sëñ Touba ne ko defal naa la lu nekkul ca ndaam ya loola moo am tegal na ko ca ne ko boo bu ngeen naroon a ñàkk ku leen liggéeyal danaa soppi garab yi ñu liggéeyal leen waaw loolu wax nañ ne wax na ko sëñ Abdou Xaadir Lo doomam yëpp it noonu la def ak ñoom Euh, sëñ am sëñ ma jaxate nag bu ko dee waxtaanee du ay jikkoom ak ay meloom ak lim def ci lu baax du jeex waaye loolu ab tënk la ci waaye ku baaxoon la te rafet xol te yaatule ko rafet xol googu mën naa cee tëjee ndax xëy na euh, bu fekkente ne kii na mën naa ki waaye rafet xol gi fi ma ciy tëjee mooy wax nañ ne bis daa toog nekk sëriñ bi di xalaat mbiram di xalaat xëy na naan xëy na alluwaam bu gënoon a sori dana gën a baax nee na sëñ bi mel na koy tontu te waxu ko ci làmmiñ waaye ci xolam la koy wax. su ne sëñ Tuubaa ne ko noonu naa ma jaxate ilmul xuruf amul solo muy xam-xamu kese boo xamante ni xam-xam la yii ngay mokkal rek nga xam ne xam-xam la boo xamante ni bu ñu jàng la mu ne ko noonu naa ma jaxate ilmul xuruf amul solo ndax nit mën naa doon kaang di fóore ta biir xol ba mboolem xeeti jàngoro e, yi xol yi nekk ci biir xol ba ne ko nag ma jaxate li am solo mooy mahrifatullaahi mahrifatullaahi bu nekkee ci ab xol da koy funki ba fees ko dell ak soxor ak yi yàq jëf nee na waxtu wu buuree jëm ca xolub ka am maxrifatulaay nee na maxrifatulaay day funki ba fees xol ba ba jàngoro yi du ci am ab béréb mu delluwaat nee na mu ne ko maxrifatulaay rek am solo loo tax Baye Thierno daan wax naan maxrifatulaay la ko sëñ Touba defal waaw kon nag foofu doy na cee yam sëñ bi jaxate mi ngi fi bàyyi ko 1936 euh, bàyyi fi njaboot goo xamante ne ñoom it ca lañ nekkoon rek lañ nekk ñi ko fi wóotu bari na euh, tàmbalee ko ci sëñ Abdou Khadir Lo ginnaaw bi sëñ Mad Lo sëñ Baara Lo sëñ Modou Asta sëñ Thierno Eh, eh, ginnaaw ba eh, ginnaaw sëñ Thierno ba Baye Mbaylo Alaaji Mbaylo ginnaaw ba sëñ Jillo sëñ Thierno ginnaaw sëñ Thierno nak la ko Cheikh Lo mi doog wutu yàlla na fi yàgg te wér su juma yaakaar ñooñu ñooy ñi nga xamante ñoo joto joto a wutu ñooñu it nag la seen maam ak seen waajur yi ya nekkoon képp ci lañ nekk ñu nit ñu bokk ci njaboot gi topp seen ginnaaw loolu kon yaakaar na mataar mooy li ngeen doon sàkku wàcc ngeen ci bu la ci ndaam yi la ci biir ndaam yi di mber ma ci biir ndaam yi حباك الذي يثير الهدي المالك المكرم المتعدي قال سيد بالقران من لدي نجا بما يديم خير صددي قال سيد بالقران من لدي نجا بما خير سددي قال سيد بالقران من لدي نجا بما يديم خير سددي jërëjëf sëriñ Dame Lo jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan ci seen émission bu mag bii ñu tuddee xam sa démb tey nag ñu ñëwoon dëkk bu ñuy wax Ndaam Got dégg ngeen sëñ Daam li mu wax ci jëmm ji ko sanc digganteem ak sëñ Touba ak li ko sëriñ Touba Xaadim Rasul defal di sant mboolem njaboot gi yëpp bàyyi wuñ kenn di siyaare Baye Sidi Lo xalifa sëñ Abdou Khadir waaye di siyaare bu baax a baax euh, ki nga xamante ni moom moo di Baye Cheikh di xalifa sëñ Modou Lo ma jaxate waaye di siyaare bu baax suñu Baye Baye Abdou Aziz Lo mi nga xamante ni tamit mooy xalifa sëriñ Baara ak i rakkam yëpp bàyyi wuñ kenn di nuyu tamit njabootu soxna so soxna Astou maa soxna ko léegi ak njabootu soxna Soda Kunta ndax kat ñun loolu ñoo ñooñ ci boole ma jigéen gu ñu moo war a njaay jàmm ñaan suñu dëkk dem ndaamu Modou Fatma am ci fadam ma jigen gu ñuk malim boñ ma jigen gu ak abdou khadir fadam ñew ci dekk bi am ci abdou khadir fadam bara fadam modlo fadam aslo fadam ak sodu kunta fadam fadam ma jigen gu ñu leen jur ma jigen gu ñu ma lamine xaa ko jur ma lamine yaxa ak modun yaxa ak binta yaxa dañu bok ndey ak bay ñoñu seen bay mi ngi tuddu ñoxor bay degen mo sañ ñay jaama ñaan ñoxor bay degen ma sama ngati la bayam tuddu gankal biram gu ñu ko jur bejjem biram jufa ko jur damel ma joro ko jur ma xurije ko jur demel ma joro ko jur ma xurije ko ko jur ma xurije ko li ak biram bang xurije ko ak daw demba bok nday ak bay ñoñu nak ma samata ko sen bay tud amar ngeen sabel sen bay mo libéré ka jor bobal en 1549 waye bokki ñi ngi sant mbollem jabotu ma jaxat xari yang gep mak ak ndaw damay faral di wax ni ci jotaay yi man na ko wax ci télé bi ñepp dekk ko xoma satub ma xari jang bu bon xomako ko waye wala fi day wax ni tagge bu nek amna jappal diw te ku fatte la fal foleku du ma dañ di sant mukk ak gërëm sëriñ xaadim mbakke daaru tanzil di sëttima jaxate di imaami daaru tanzil ndax soxna amilo yaayam baara faat daa ma jaxate moo ma xamaleeg soxnaam faatiloo mu bàyyi jiriloo mu xamal maak famille bi ñëpp di sant baax a baax seen waajur wa soxna amilo waaye di sant tamit sama yaay soxna màggatloo ñooñu faaw ma sant leen ndax sama xame ci famille bi sama duggante ak ay ci famille bi ñooñu la jaar kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen jox dig day incha allahu ci beneen dëkk ci seen émission xam sa démb mu nekkoon seen mbokk seen doom seen xarit Makhtar Oumy Mboup Makhtar Oumy Mboup Silatou Rahim Serigne Ousseynou Mbodj moom lañ jàkkaarloo woon ci caméra bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yàlla na jàmm yàgg